सोलर पॅनल आहे ना चार्जेबल बॅटरी आहे कोणता कुठं अलार्म दिल दिला आहे तिथं अलार्म आहे ना अच्छा आताही इथून आहे ना हे लावून आहे गट्टू आपल्याला हां हां चल पहिले गट्टू बनवून देऊ हां हे का अर्थिंगसाठी बघा हां नाही, नाही, अर्थिंगसाठी नाही, नाही, येतपर्यंत करंट लावला होता रात्री मध्ये उशीर झाला ना हम्म, येथून वायर तोडून टाकला हां हां तेवढ्यात करंट लावला हां ह्या वायरला नाही आहे करंट अच्छा

हे नाही का असं इकडे हे नाही का हे मी आटा मारून ठेवतो ना त्याला पीठ देऊन दे अच्छा असं पकडून टाईट करायचं त्याला चांगली पीठ देऊन द्यायची अशी अच्छा हे झाला हे मग हे लावते कसं आहे तुम्ही काढून लावावं लागेल ना हे काही नाही मग इकडून काढायचं ना असं असं करून द्यायचं चालतं हे फक्त बांधून ठेवून दे तुम्ही हा तुम्ही जॉईंट मारा लागतं त्याला ते पेंचीस पाहिजे का जनू येत आहे जनार्दन पकड मला घे फोटो जायचं चल दुरून घेशील फोटो नाही जा दुरून घे दुरून मग करतो हा व्हिडिओ बनवतो मी नाही का यूट्यूबवर हो, टाकाचा चांगला चणा आहे तुमचा पण हो, आहे ना चांगला चणा आहे मारत आहे का हो दाणी काय त्याच्यामध्ये टॉनिक पहिले नाही ना का टॉनिक नव्हती आता ना पहिले हे आहे ना फवारणीच आहे ना खात ये नाही तर वर खात येते टॉनिक टॉनिक येते असं विद्राव्य अच्छा ते सोलुबल वॉटर सोलुबल फर्टिलायझर नाही का

खोके आणले का आणले खोके आणले ते होते तसं खोके आहेत खोक्याच्या मध्ये ठेवते का हो ठेव ना खोके बाहेरचे छत्रपड मग खोकेले वायर काढायसाठी जाते फायबर सुद्धा येऊन करंटवर हो कापूस डुकर आलं ते तोलला बापा वाचते मग आता याला कुठे ठेवू इकडेच ठेवावं लागेल सात हजाराची वगैरे सहा हजाराची フフフフ。 काल आणलं होतं मी दवाई हम्म? काल आणतो काही ना अशी त्याच्यामध्ये कुठं जेने लावणारच आहे ना इथूनच करू आपल्याच भेटू तुमका ताराला जोडलं का झालं झालं आता काय याच्यावर ठेवून देतो ते ग्रीन याच्यावर त्याला कपड्यावर ठेवून देते आई इकडं आणत जाय त्याचे ढोरं अच्छा आता चोवीस घंटे राहते आता आणत जा मला आता बंद करून द्यायचा बंद करून द्यायचा माहित आहे नाही मी येतो ना मी कवा या अदामध्ये चक्र मारतो त्याला माहित आहे हे पण बयाड आहे म्हणजे कवाई मार मारते चक्कर टेस्ट कोण पाहिजे का काय करू आता काळी टाकू ओली ओली काळी थांबून जा एक डार्क फेक माझ्याकडे समजा टच झालं पाहिजे टच कर टच कर नाही का करंट लागते ना नाही थांबतो ते तसं नाही होत नाही तसं नाही मग मग कसं तर चालू झालं पाहिजे हातलं आवाज येते का कमा हो, हो, हो. ते काढून टाकलं काय काढ ना काढ नाही करंट लागन झालं चला बंद करू